biz baxtli bo'lolmadik aytni sabab gap so'zlardan yo qocholmadik ayt kim sabab biz baxtli bo'lolmadik aytni sabab yolg'onlardan biz o'tolmadik ayt kim sabab yuragimni yulib tashlasam endi isming boshqa aytmasam sevgimizni ko'mib tashlasam bu mavzuga boshqa qaytmasam yuragimni yulib tashlasam endi isming boshqa aytmasam sevgimizni ko'mib tashlasam mavzuga boshqa qaytmasam meni endi esingdan chiqar hammasiga ko'z yumdik yetar ajralsak biz kimlardir yutar yaralangan ko'ngil qachondir bitar mayli sen yaxshi yasha men esa yomon yig'lama sevaman seni men hamon tosh otganga tosh otaymi yo quyoshdek kim botaymi sevgimizda agar bo'lsa gumon yuragimni yulib tashlasam isming boshqa aytmasam Sevgimizni ko'mib tashlasam Bu mavzuga boshqa qaytmasam Yuragimni yulib tashlasam Endi isming boshqa aytmasam Sevgimizni ko'mib tashlasam Bu mavzuga boshqa qaytmasam